Sabe, o leite é o primeiro alimento da vida de qualquer ser humano. O menininho nasceu, é na mãe, o, o, leite da vaca, é o alimento de, de, de, todo dia na mesa do, de todo mundo, é um pão e um leite, sabe? Então o leite é um alimento. Então se o cara montar um laticínio, porque se ele montar, ele está montando uma coisa que todo mundo usa. E hoje está ficando uma situação que pouco está produzindo leite, sabe? O pessoal está envolvendo mais na cidade. Então o leite é um produto que não vai sair da mesa do pessoal nunca.